Bueno, ba, kultura eragile askorentzat e, Euskal Estatua sortzeko arrazoi nagusia izango litzateke euskera suspertzea. Eta gaur egun ez dute argi ikusten hori lortuko denik e, bueno, badauden joerak ikusita. Hortaz, e, ez diote lehentasun estrategikorik ematen eh, estatu proiektuari. Hau da, eurentzat, estatuak izan beharko luke batez ere tresna bat. Eh, tresna bat, ba, euskal iztunen komunitatea babesteko.